Mă numesc Nadejda Cervinska, sunt studentă la Product Service System Design la Politehnico de Milano. Am, acum am finisat primul an de master. Odată cu începerea masterului am obținut fellowship Eastern Partnership for Civil Society cu proiectul pe care l-am scris fiind inspirată din arhiva fotografică găsită întâmplător în Moldova. Este vorba de un uh, fotograf amator care uh, se numește Zaharia Cușnir. Uh, el s-a născut în 1912 și în anii 50-60 ai secolului trecut făcea fotografii. Făcea fotografii în raionul Florești, în cinci sate vecine, Roșietici, Cenușa, uh, și încă trei. Pot să-mi amintesc dacă vrei, dar uh, nu este uh, cazul. Deci, uh, fotografiile pe care el uh, le-a făcut uh, sunt deosebite, din mai multe puncte de vedere, din uh, faptul că uh, prezintă o mare sursă de cercetare etnografică a portului popular de Aniceea, a caselor, deci a arhitecturii tipice moldovenești, de asemenea, ă, este un, ă, o mare resursă de cercetare ă, socială de cercetare istorică, pentru că, mă rog, cunoaștem cu toții perioada din anii 50-60, a fost deloc simplă pentru țara noastră. Este vorba și de rusificare și de um, lucru în colhoz. Uh, sunt multe, multe chestii foarte sensibile la capitolul dat. Dar cel mai fascinant pentru mine personal ca fiind designer este compoziția fotografică din, uh, din uh, din lucrări. Deci, uh, el fiind un simplu lucrător la, la colhoz, a reușit uh, uh, în 10 ani să fotografieze mai mult de 4.000 de negative. Noi am găsit 4.000, dar la sigur că erau mai mult. Și toate lucrările um, arată oamenii din cele cinci sate, din vecinătate, arată natura, Ă, dar ă, ceea ce îmi place este că Zaharia a reușit să capteze spiritele oamenilor, ă, ceea ce ei gândesc, ceea ce ei simt. Și de asta m-am gândit să, organiz, să aplic cu organizarea unei expoziții fotografice la noi la Chișinău. Cu, cu, din fericire am obținut fellowship-ul și a urmat un lucru intens alături de colegii mei ca să reușim să organizăm expoziția. Evident au fost multe provocări, dar până, până în sfârșit ea urmează să, să se lanseze pe 6 iulie, vineri, la Muzeul Național de Artă al Moldovei, la ora 4. um, Alături în echipă avem mai mulți profesioniști din domeniul cinematografic și fotografic. În planurile noastre este cercetarea minuțioasă a fotografiilor pentru că este important pentru noi să regăsim oamenii, numele oamenilor din fotografii pentru că, mă rog, în opinia noastră este o bună sursă de aducere a poporului, uh, poate chiar înapoi în țară sau cel puțin de uh, readucerea uh, interesului a oamenilor la fotografia familială, fotografia arhiv, de arhivă, ca fiind o valoare. O valoare unde poți să-ți revezi neamul. Unde ai găsit fotografiile Deci, Colegul meu, Victor Galușca, fiind uh, regizor, uh, era în căutarea unei teme și bântuia prin Moldova și într-o într casă părăsită, uh, întrând acolo, a găsit chiar pe jos tăvălite negativele fotografice. S-a găsit fiica fotografului respectiv, care ne-a spus că da, casa, casa aceea părăsită este a tatălui său și nimeni nu locuie pornește în ea, ea are altă casă alături și deci nimeni nu are interes. Dar și cel mai rău este faptul că fotografiile acestea, un tezaur absolut incredibil al Moldovei, ceea ce este de incontestat din opinia noastră, putea să fie distrus. Deci fotografiile stăteau din, 50, din anii 50-60 de a secolului trecut și în cei 70 de ani de vânt, de ploi, de, de ger, ele puteau fi distruse și mă rog, la sigur că unele clișee s-au distrus, dar bine este că am găsit ceea ce am găsit și dorim să lucrăm, să le conservăm și să le promovăm. Pentru că există fotografii uh, din, uh, tot din secolul 20, fotografii europeni, care au uh, un stil um, destul de, de, de, de similar celui lui Zaharia, și deci pentru noi este interesant să comparăm stilul lui Zaharia Kushner cu stilul, de exemplu, fotografului german August Zander uh, și să vedem uh, uh, cum cei doi bărbați, fiind necunoscuți, oarecum vedeau persoanele într-un mod destul de similar. Dar asta e interesant pentru că un bărbat care a lucrat la colhozuri da. să facă atâtea fotografii și să devină un fotograf. Pe lângă, pe lângă fotografii am găsit uh, unele cărți poștale sau documente personale uh, a lui Zaharia și am uh, ajuns la concluzia că el era o fire foarte sensibilă, foarte artistică și având un lucru uh, foarte greu, Э, pe lângă aceasta, el își a sufletul în fotografie, pentru că putem vedea ușor simțul lui de umor sau gingășia pe care el o are și o arăta în fotografie. Prin ochii, prin ochii altor persoane, el oarecum se arăta pe el.